लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइपिंग और बुनियादी फॉर्मेटिंग पर मबनी इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस सबक में हम सीखेंगे राइटर में टेक्स्ट अलाइनिंग बुलेट्स और नंबरिंग राइटर में कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक्स ऑप्शन राइटर में font name font size font colour document में इन खसूसियात का इस्तेमाल करके इसे सादे टेक्स्ट की बनस्बत ज़्यादा पुरकशिश और पढ़ने में आसान बनाया जा सकता है यहाँ हम Ubuntu Linux 10.04 को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर और लिब्रे ऑफिस सूट 3.3.4 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं हम सबसे पहले राइटर में अलाइनिंग टेक्स्ट सीखेंगे आप राइटर में अपने किसी भी पसंदीदा डॉक्यूमेंट को खोलकर इन खसूसियात का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम पिछले ट्यूटोरियल में टी नामी फाइल बना चुके हैं इसलिए हम इसे खोलेंगे पहले हमने रिज्यूमे लफ्ज टाइप किया था और इसे पेज यानी सफ़े के दरमियान में अलाइन किया था अब हम इस लफ्ज को मुंतखब करके अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि रिज्यूमे लफ्ज लेफ्ट अलाइनड यानी पेज के बाएं हाशिए की जानब चला गया अगर हम अलाइन राइट पर क्लिक करेंगे तो रिज्यूमे लफ्ज पेज के दाएं जानब अलाइन हो जाएगा अगर हम जस्टिफाई पर क्लिक करें तो रिज्यूमे लफ्ज पेज के दाएं और बाएं हाशिए के दरमियान यकसा तौर पर फैल जाएगा ये खसूसियत टेक्स्ट के लाइन या पैराग्राफ में ज्यादा नुमाया होती है हम इसे अंडू करते हैं बुलेट्स और नंबरिंग अलाहिदा नुकात लिखते वक्त इस्तेमाल होती हैं हर नुकता बुलेट या नंबर से शुरू होता है इस तरह हम डॉक्यूमेंट में लिखे गए मुख्तलिफ नुकात के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं यहाँ मेन्यू बार में पहले फॉर्मेट और फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आप देखेंगे वो मुख्तलिफ टैब्स के तहत स्टाइल फराहम करता है जिसे आप डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर शुमारी भी इसी तरह नंबरिंग ऑप्शन को मुंतखब करके की जाती है हर लाइन नए नंबर से शुरू होगी हम नंबरिंग टाइप में दूसरी स्टाइल पर क्लिक करते हैं अब ओके बटन पर क्लिक करें अब आप अपना पहला जुमला लिखने के लिए तैयार हैं हम नेम कोलन रमेश टाइप करते हैं जुमला टाइप करने के बाद एंटर दबाएं आप देखेंगे कि नया बुलेट या नंबर शुमार बन गया है आपके मुंतखब शुदा फॉर्मेट के मुताबिक नंबर के ज़िमन में नंबर और बुलेट के ज़िमन में बुलेट भी हो सकते हैं हम रिज्यूमे में दूसरा जुमला father name colon Mahesh type करेंगे दोबारा एंटर की दबाकर mother's name colon Shweta type करें इसी तरह हम मुख्तलिफ पॉइंट्स मसलन father's occupation colon government servant और mother's occupation colon housewife type करेंगे आप बुलेट्स के इंडेंट को बढ़ाने या घटाने के लिए अलग तरतीब टैब और शिफ्ट टैब इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग को ख़त्म करने के लिए पहले कर्सर लफ्ज़ हाउसवाइफ के आगे रखें और एंटर दबाएं। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग के डायलॉग बॉक्स में नंबरिंग ऑफ ऑप्शन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि आपके टाइप किए गए अगले जुमले में बुलेट स्टाइल नहीं आएगी गौर करें हमने डॉक्यूमेंट में लफ्ज़ नेम दो मरतबा टाइप किया है फिर से इसी टेक्स्ट को टाइप करने के बदले हम राइटर में कॉपी और पेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं हम मदर्स नेम में से नेम लफ्ज डिलीट यानी मिटा देते हैं और कॉपी और पेस्ट ऑप्शन इस्तेमाल करके इसे दोबारा लिखते हैं फादर्स नेम में से नेम लफ्ज पर कर्सर रखकर इसे खींचकर यानी ड्रैग करके इसे मुंतखब करें अब माउस का दायां बटन क्लिक करके कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें लफ्ज मदर्स के बाद कर्सर रखें दोबारा माउस पर दायां बटन क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें हम देखते हैं कि नेम लफ्ज खुद ब खुद चस्पा हो गया इन ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट कीज भी हैं कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी ये खसूसियत एक ही तरह के टेक्स्ट को एक से ज़्यादा मरतबा लिखते वक्त बहुत मुफीद है जहां आपको मुकम्मल टेक्स्ट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कट और पेस्ट खसूसियत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब हम इसे करना सीखते हैं चलिए मदर्स लफ्ज़ के आगे से नेम लफ्ज़ डिलीट करें इस लफ्ज को कट और पेस्ट करने के लिए पहले फादर्स नेम के आगे से लफ्ज नेम मुंतखब करें माउस पर दायां बटन क्लिक करके कट ऑप्शन पर क्लिक करें गौर करें कि लफ्ज नेम अब फादर्स के आगे नहीं रहा यानी ये कट या डिलीट हो गया है अब कर्सर को लफ्ज मदर्स के आगे रखें और माउस पर दायां बटन क्लिक करें पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि ये लफ्ज मदर्स के आगे चस्पा हो गया कंट्रोल प्लस एक्स इसके लिए शॉर्टकट की है लिहाजा टेक्स्ट को कॉपी करने और कट करने में इतना फर्क है कि कॉपी ऑप्शन लफ्ज को इसकी असल जगह पर बाकी रखता है जबकि कट ऑप्शन लफ्ज को इसकी असल जगह से हटा देता है अब हम लफ्ज नेम को फादर्स के आगे भी चस्पा करके आगे बढ़ते हैं अब हम नया उन्वान एजुकेशन डिटेल्स टाइप करते हैं राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग सीखने के बाद अब हम टेक्स्ट के फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज तब्दील करना सीखेंगे ऊपर की जानी फॉर्मेट टूल बार में हमारे पास फॉन्ट नेम नामी फील्ड है फॉन्ट नेम अमूमन बतौर डिफ़ॉल्ट लिबरेशन सिर्फ मुतयन रहता है फ़ॉन्ट नेम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ॉन्ट की किस्म तब्दील करने या मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है बतौर मिसाल चलिए उनवान एजुकेशन डिटेल्स को मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज देते हैं लिहाजा पहले एजुकेशन डिटेल्स मुंतखब करें फिर फ़ॉन्ट नेम फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें आप नीचे खुलने वाली फहरिस्त में फ़ॉन्ट नेम की मुख्तलिफ अकसाम देखेंगे लिबरेशन साइंस तलाश करके इस पर क्लिक करें आप देखेंगे कि मंतखब शुदा टेक्स्ट का फॉन्ट तब्दील हो गया फॉन्ट नेम फील्ड के बाजू में फॉन्ट साइज फील्ड है जैसा कि नाम से जाहिर है फॉन्ट साइज मंतखब शुदा या नए टाइप होने वाले टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल होता है तो हम पहले एजुकेशन डिटेल्स मुंतखब करेंगे इसका मौजूदा फॉन्ट साइज 12 है अब फॉन्ट साइज फील्ड के डाउन एरो पर क्लिक करके 11 पर क्लिक करें आप देखेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम हो गया है इसी तरह फॉन्ट साइज को बढ़ाया भी जा सकता है फॉन्ट साइज सीखने के बाद हम देखेंगे कि राइटर में फॉन्ट का रंग कैसे तब्दील करते हैं फॉन्ट कलर डॉक्यूमेंट या इसके कुछ जुमलों के रंग को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है बतौर मिसाल हम उनवान एजुकेशन डिटेल्स को रंगते हैं तो एजुकेशन डिटेल्स को दोबारा मुंतखब करें अब टूल बार में फॉन्ट कलर ऑप्शन में डाउन एरो पर क्लिक करके हल्के सब्ज खाना पर क्लिक करें ताकि टेक्स्ट का रंग लाइट ग्रीन हो जाए आपने देखा कि उनवान सब्ज रंग का हो गया है फॉन्ट साइज ऑप्शन के बाजू में आप तीन ऑप्शंस बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन देखेंगे जैसा कि नाम से जाहिर है ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन कर देंगे पहले उनवान एजुकेशन डिटेल्स मुंतखब करें टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड आइकन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि मुंतखब शुदा टेक्स्ट बोल्ड हो गया इसी तरह अगर आप इटैलिक आइकन पर क्लिक करें तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा अंडरलाइन आइकन पर क्लिक करने से आपका टेक्स्ट अंडरलाइन यानी खत कशीदा हो जाएगा आप देखेंगे कि मुंतखब शुदा टेक्स्ट अब अंडरलाइंड है उनवान को बोल्ड और अंडरलाइन रखने के लिए इटैलिक ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करके इसे गैर मुंतखब करें और बाकी दोनों ऑप्शंस मुंतखब रखें इस तरह उनवान अब बोल्ड और अंडरलाइन है अब लिब्रे ऑफिस राइटर पर मबनी हमारा ये सुबोकन ट्यूटोरियल इख्ताम पर पहुंच गया है मुख्तसरन हमने सीखा राइटर में टेक्स्ट अलाइनिंग बुलेट्स और नंबरिंग राइटर में कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक्स ऑप्शन राइटर में font name font size font colour जामिया तफवीज़ बुलेट्स एंड नंबरिंग को शुरू करें कोई एक स्टाइल मंतखब करके कुछ नुकात लिखें कुछ टेक्स्ट मंतखब करें और इसका फॉन्ट फ्री सेंस और फॉन्ट साइज 16 में तब्दील करें टेक्स्ट को इटैलिक्स करें फॉन्ट का रंग बदलकर सुर्ख करें दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials के जरिए वर्कशॉप का इनका करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर रबता कायम करें spoken tutorial project team talk to a teacher project का एक हिस्सा है इसे हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइल तरक्की के कौमी तालीमी मिशन ने बजरिए आई सी टी मानत की है इस मिशन के बारे में मजीद मालूम spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro पर दस्तियाब है इस सबक का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटियोवाला ने और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने आईआईटी बम्बे के लिए की है अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया